Kagigising ko lang at I'm so excited kasi dyan kayo sa mukha ko. <laughs> Hindi pa ako nakapaglilamos at hindi pa ako nakapagtayo. So, bagong gising lang. But I'm so, so happy and excited dahil maganda yung gising ko ngayon. Bibisitahin ako ng jowa ko dito ngayon. Aww. So, I will be back. Maliligo muna ako and prepare. Lulutuan ko siya ng masarap na breakfast para pagdating niya Kain na kami dito in chika-chika. So, see you later! Good time bago dumating si Love. So, dapat mabago tayo. So, muna ako na face and nilive on ko muna siya ng saglit. Tapos magsa-shower na ako. Kamaligo, time for toothbrush! na. So, prep muna tayo ng skin. Charing lang. I'm gonna have pangkilay and then a little um, blush on. Charing, pinaghandaan si Boy P. Meanwhile, tapos na po ako ng prep So, magbibihis na ako ngayon. Guys, eto na yung OOTD ko. Wow! Yes, for later lang kasi nasa bahay lang naman kami. Ginagawa mo. Back! A few moments later. Andyan na, andyan na siya. 君の虜になってしまえばきっと Ang pogi! Ay, ba't ngayon ka lang? Late ka, ha? Yeah. Tagal kong inantay. Charot. Nag-effort talaga ako dito. Love, ano bang gusto mong breakfast? <laughs> ano bang nangyayari sa'yo? Sobrang excited nito, oh. Siyempre. Oh, ano bang gusto mong breakfast? Kahit ano luluto ako. Kahit ano, ang importante, nakita kita. Oh. Busog, oh. na, busog na kita, nakita kita. Sana all! Love, anong gusto mong kape? Pumili ka na. Ito. <laughs> 君の虜になってしまえばきっと Thank you. Hi, baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're every. Kaming dalawa, mahilig kami sa coffee. Paborito namin pastime, mag-coffee. Kasi ano mga katapang, siya mahilig siya sa kape. Tapos ako, mahilig lang ako sa kape. tapos... Pero mas mahilig ka sa akin. Oh, my angel! Tapos, ano ba yung pinaka-paborito mong moment na nag-coffee tayo together? Naalala mo ba? Siyempre. Nung pumunta ako sa Alcoy, tapos pinaghanda mo ako ng ng Kape. oo. Tapos tinimpla mo na tapos, naga- plastic tapos- yung gamit mo. Eh, tapos nagalit siya kasi daw matapang daw yung kape. Mm. Matapang daw, kulang daw sa sugar. sugar. guys, pag nag-coffee kami, yung tubig, hindi, hindi ano, Hindi- dito lang ay. Hindi ko kasi alam alam mga katapang na mahilig pala sa mga matamis. Eh, <laughs> parang ano lang yun, di ba? <laughs> Tsaka ano, Al- alam niyo ano, ano yung feeling mga katapang na pareho kayong dalawa mahilig sa kape. So pag mm-hmm. nagkakape siya, ah pag nagkakape ako, magkakape din siya. 'Di ba? Same vibes kayo. Ang sarap sa feeling kaya. Oh, my angel. nagluto ako ng eggs na sunny side up. Tsaka, meron din ham. So, this is for our breakfast. Nagustuhan mo bang hinanda ko for breakfast? Yes. Sarap. Thank you, love. Eh, tikman mo muna. Hindi ko pa natikman. Sarap ba? Pero <laughs> sigurado ako masarap to. Kasi uh. masarap yung nagluto eh. Yes. Thank you, love ha. Oo. Uh-uh. Ah, ah. And guys, uh, sobrang sweet niya talaga. Nilutuan niya talaga ako. Araw-araw na ako pumunta dito. <laughs> Kasi lulutuan ako palagi. So, yan Ano to? Lutong, ano to? Lutong may kasamang pagmamahal? Oo naman. Yeah. Siyempre. <laughs> Yan, oh. Oh, bagay sa'yo yan. <laughs> Love. Love na. Ginagawa. <laughs> alam mo, alam mo na love. <laughs> kain now. Oh. Kain later. A few moments later. What? Guys, pupunta kami somewhere. Bibili kami ng something. Charing. Saan tayo pupunta? Sabi ko sa palengke. Ay, oo. Pumunta kami sa palengke guys. Ah, ano niya, edit niya ko sa palengke. <laughs> Tingnan nyo ang kung gaano siya ka-sweet. Siya yung nagbuot ng bag ko. <laughs> Yan, si Boy Tapang. Pero lang ako Ano yung bibili natin? Saging. Kasi da, sa, di ba saging yung bibili natin kasi unggoy ako? <laughs> Hindi ka pa sasama? Hindi ka, ikaw lang. Bakit? Nahiya ako eh. Mm, bakit? Nahiya ako kasi sobrang ganda ng kasama ko. Tapos ako, ano lang, di ba? Yeah. Eh, <laughs> ingat ka. Ikaw din. Ingat. Mag-ingat sila sa'yo. Pakis ako. Ay! Eh! Two hours later. Chef for today! Kasi meron akong bisita na napaka-special. So, lulutuin ko yung special recipe ko na ang tofu. Ayun mga katapang, nuluto ka daw na adobo tapos yung ano niya, karne is baboy. Paano naging adobo yung baboy? Baka humba. Ito na yung adobo. Sana magustuhan to ng boyfriend ko. <laughs> First time niyo daw kumain ng adobong baboy. luto na yung adobo ko. Sarap-sarap naman. Tapos yung bahaw. Tapos yung ginamo. Oh, wow. Time, first time kong marinig na adobo, may adobong baboy. Pero, consider ko pa rin to na humba. Humba pa rin to para sa akin. Hindi to adobong baboy. Kasi yung adobong, adobo, yung adobo na nalaman ko is yung manok. Mm. So, <laughs> Dahil gawa to ng My Love from the Star, from the Boom, Skirt Skirt, Zoom Zoom. Yan. bigyan na. i mo nga. Bigyan na. hindi masarap. Sige. Tikman natin to kasi nag-world champion ako dati sa ano, na cooking. Yeah! Ah. May lasa siya guys, may lasa. Alam niyo ba kung anong, yung lasa? Lasang baboy. <laughs> Hindi mo nagustuhan. Ang masasabi ko lang ay, ano tayo, practical tayo. Nasabi ko nga sa'yo na, napakaganda mo. Dito mm. naman sa pagkain, pero sa pagkain, ang masabi ko lang, 50-50. 50-50 <laughs> siya. May pagkasarap at may pagkaidi pa sarap. <laughs> Pero, appreciate ko yung pagluto mo dito. Oh, Aww. Thank kain na. A few moments later. Guys! <laughs> Hindi na masarap pero naubos na. Tingnan nyo guys. Masakit yung ngipin ko. <laughs> Tingnan nyo guys. Oh. Ikaw nagigilin siya. Eh. Ubos. Ubos lahat. Masarap talaga magluto si LG. Iniis iniisip ko lang kasi yung pagkain, parang siya lang yung kinakain ko. <laughs> Kaya masarap.